करेंगे अभी तक हम लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक सी बातें पढ़ी थी एक्यूरेसी क्या होता है प्रिसीजन क्या होता है यूनिट्स कौन कौन सी होती है जिसके बारे में बस आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में और जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो उन कैलकुलेशंस में उन सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वैसे ये टॉपिक आप लोग इलेवेंथ अपनी फिजिक्स में भी पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री में भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है और केमिस्ट्री में इस टॉपिक को क्यों पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चों देखो जब हम लोग लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना जैसे कि मैं आपको बता रही थी मैं आपको मैंने आपको बताया था ना कि जब हम लोग लैब में जाते हैं तो जो वेट बैलेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाता है कभी तो वो वेट दिखाएगा थ्री कभी वो दिखाएगा थ्री 0.44 उसकी मर्जी है वो कभी भी कोई भी वेट दिखाता है ठीक है लेकिन जब बच्चों हम लोग लैब में जाते हैं तो लैब में हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो प्रैक्टिकल्स के हमें कुछ ना कुछ आंसर रिपोर्ट करने होते हैं ठीक है प्रैक्टिकल्स की हमें कुछ ना कुछ आंसर्स कुछ उनका रिजल्ट रिपोर्ट करना होता है अब उसका जो रिजल्ट होता है वो मैं कैसे रिपोर्ट करूँ कितने डिजिट्स में रिपोर्ट करूँ उसको मैं तीन डिजिट में रिपोर्ट करूँ उसको मैं दो डिजिट रिपोर्ट करूँ कैसे रिपोर्ट करूँ मैं उसको मुझे नहीं पता ना तो वहाँ पर हमें इन सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करना होता है और उसके बाद हमें अपने आंसर को उसी तरीके से रिपोर्ट करना होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में अब टाइम टेबल फिर से देख लो बायोलॉजी की class class Monday Wednesday and Friday 4 to 4:45 Shivangi ma'am के साथ मैथ्स की class 4 to 4:45 Tuesday Thursday and Saturday physics की class 5 to 5:45 Monday Wednesday and Friday chemistry की क्लास 5 टू 5:45 जो कि मैं लेने वाली हूँ Tuesday Thursday and Saturday after that English की क्लास जो होती है six to six forty five Monday Wednesday and Friday होती है टाइम टेबल अच्छे से याद कर लो तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है ठीक है तो देखो अब सपोज करो मैंने वेट बैलेंस किया किसी भी सॉल्ट का सपोज करो मैं लैब में गई और लैब में जाके मैंने एन का वेट मेजर किया ठीक है और उसमें वेट वो दिखा रहा था 3.4345 सपोज इतना वेट मेरे पास वो दिखा रहा था ठीक है अब जो मेरे पास वेट बैलेंस है ना वो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर होता है जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होता है ना उसको मैं बोलती हूँ इंस्ट्रूमेंटल एरर और वो उसका जैसे जो हमें बुकलेट्स मिलती है ना इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड उसमें गिवन होता है कि ये इतना एक्यूरेटली अपने अमाउंट को मेज़र करेगा ठीक है सपोज करो उसके अंदर वो 0.0001 इतना अमाउंट ऑफ एरर वो दिखा सकता है ठीक है जो मैंने वेट किया वो कितना था 3.4345 अब उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मुझे पता है कि ये इतना एरर दिखा सकता है अगर ये इतना एरर दिखा सकता है तो बच्चों इसका वेट 4.4344 भी हो सकता है और इसका वेट 3.4346 भी हो सकता है मुझे नहीं पता है ना मतलब कि क्योंकि इसके अंदर एरर 0.0001 इतना हो सकता है इसीलिए ये हमारे पास जो लास्ट की डिजिट है वो सर्टेन नहीं है मैं श्योर नहीं हूँ कि ये डिजिट फाइव होगी ये डिजिट फोर होगी ये डिजिट सिक्स होगी या कितनी होगी मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए है ना तो अब इस मेजरमेंट के अंदर मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होगी जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होगी including the uncertain value uncertain किसकी है ये लास्ट वाले डिजिट की वैल्यू अनसर्टेन है ये मुझे नहीं पता कि ये फोर होगी फाइव होगी सिक्स होगी या क्या होगी और ये मुझे क्यों नहीं पता इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रेजेंट एरर की वजह से ठीक है तो किसी भी नंबर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है इंक्लूडिंग द वैल्यू जो हमारे पास अनसर्टेन है उसको मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास इस इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर इतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है ठीक है समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है ठीक है नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी तो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स को बच्चों हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी नंबर में जब जिसकी वैल्यू मेरे पास including that number that digit जिसकी वैल्यू मेरे पास अनसर्टेन होती है उसको मैं बोलती हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बोलती हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है इसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स बताए गए ठीक है वो रूल्स हम लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं रूल्स के बेसिस पे अब ऐसा तो है नहीं कि कई तरीके डिजिट्स होती है कई बार हमारे पास डेसिमल भी आते हैं कई बार हमारे पास ज़ीरोज़ भी इंक्लूड होते हैं तो किन किन केसेस के लिए कुछ कुछ पर्टिकुलर रूल्स दिए गए ये बताने के लिए कि अगर इतना है तो उसके अंदर इतनी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी या फिर ज़ीरो इंक्लूड हो रहा है तो इतनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी इस तरीके से ठीक है तो पहला रूल जो था पहला रूल ये था कि जितनी भी मेरी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती है जितनी भी मेरी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती है वन से लेकर नाइन तक वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती है वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती है लेकिन जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर ज़ीरो हो जाए तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होता है यानी कि वो बोल रहा है वन से लेके नाइन तक कोई भी डिजिट आ जाए तो वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि मैं उसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करूंगी ठीक है मैं उसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करने वाली हूँ लेकिन अगर मेरे पास इन इन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आ जाए ना तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा इसका क्या मतलब है देखो अब सपोज करो मेरे पास नंबर है टू वन फोर सेवन क्या नंबर है टू वन फोर सेवन अब इस टू वन फोर सेवन के अंदर अब इस 2147 के अंदर कितनी नॉन जीरो डिजिट है इसके अंदर चार नॉन जीरो डिजिट है तो मतलब कि क्योंकि इसमें चार नॉन जीरो डिजिट है तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी चार साइंटिफिक नोटेशन के बारे में भी मैंने बात ही नहीं करी है साइंटिफिक नोटेशन तो आगे बात करूंगी अभी मैं सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी नंबर में मुझे कैसे पता लगाने हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो मैंने बोला कि सारी की सारी non non zero digit significance होगी तो क्योंकि इस नंबर के अंदर चार नॉन जीरो डिजिट्स है तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी अब मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है जैसे कि फाइव जीरो थ्री अब इसमें ये zero non zero digits five और थ्री के बीच में आ रहा है तो इसलिए ये ज़ीरो भी कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर तो ये बीच वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है फाइव भी सिग्निफिकेंट है थ्री भी सिग्निफिकेंट है तो टोटल इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें मेरे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए अब ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे 105 में जल्दी से बताओ 105 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी जो मेरा 105 ये जो नंबर है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी तो इसमें मेरे पास एक वन है नॉन जीरो डिजिट एक फाइव है और ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है बिल्कुल सही कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी इसमें इसमें मेरे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होगी बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी जीरो पॉइंट जीरो जीरो चार अभी तो मैं इस पर पहुंची ही नहीं अभी तो मैं पहले रूल पे ही पहुंची हूँ ठीक है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो पहला रूल सिर्फ इतना सा है सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट और अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो मेरे पास वो जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएगी ठीक है अगले अगले रूल पे चलते हैं अगला रूल है कि अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो आ रहा है नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो आ रहा है तो वो वो डिजिट जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा ठीक है अगर मेरे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में मेरे पास जीरो आ रहा है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा जैसे कि अगर मैं बात करूं जीरो पॉइंट जीरो फोर की अब इसके अंदर ये दोनों जीरो क्योंकि फोर के लेफ्ट में आ रहे हैं ये ना तो ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा ना ही ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा तो इसीलिए इसमें मेरे पास ये जो सिर्फ और सिर्फ फोर है ना ये मेरे पास सिग्निफिकेंट होगा तो इसलिए इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है ठीक है जीरो लेफ्ट में आएगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा हमेशा याद रखना अगर मैं लिखूं zero point zero zero zero five तो इसके अंदर तीनों ये चार के चार जीरो मेरे पास लेफ्ट में आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा इसमें वन ठीक है अगर ऐसे होता zero point zero four zero seven अब बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी 0.0407 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी जल्दी से बताओ मुझे अब इसके अंदर लेफ्ट वाली सिग्निफिकेंट तो नहीं होगी नॉन जीरो वाली सिग्निफिकेंट होगी और अगर जीरो और नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो उनके साथ सिग्निफिकेंट होगी यानी कि इसके केस में ये जो दो जीरो है ना ये दोनों तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी फोर सिग्निफिकेंट होगा सेवन सिग्निफिकेंट होगा और इनके बीच में जो जीरो आ रहा है ये भी सिग्निफिकेंट होगा बिल्कुल सही आंसर दिया है इसमें मेरे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी तो अभी तक हमने दो ही रूल पढ़े सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है वो सिग्निफिकेंट एंड अगर मेरे पास जीरो uh, लेफ्ट में आ रहा है नॉन जीरो डिजिट के तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा तीन चीजें पढ़ ली नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल है if a number ends in zeros but these zeros are to right of decimal point then these zeros are significant मतलब कि left वाली जीरो तो significant नहीं थी लेकिन अगर जीरो right में आ रहा है ना तो वो जीरो significant कहलाएगा क्या मतलब है इसका अगर मेरे पास नंबर है 2.30 क्या नंबर है 2.30 तो एक तो इसमें ये सिग्निफिकेंट ये सिग्निफिकेंट और जो ज़ीरो राइट में आ रहा है वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा यानी कि इसके केस में तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी इसके केस में तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी लेफ्ट वाले जीरो बच्चों सिग्निफिकेंट नहीं है मिडल वाले जीरो सिग्निफिकेंट है और डेसिमल के राइट right वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट है डेसिमल के राइट right में होने चाहिए याद रखना राइट right वाले नहीं डेसिमल के राइट right वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं ऐसे ही बताओ 0.4070 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे जल्दी बताओ 0.4070 4070 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे आंसर बताओ जल्दी से 0.4070 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे पहले ये बताओ फिर मैं तुम्हारा आंसर करती हूँ ठीक है तो एक ने पूछा है कि मैम 3.05 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे तो थ्री भी सिग्निफिकेंट बीच वाला तो वैसे ही सिग्निफिकेंट होता है फाइव भी सिग्निफिकेंट तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बिल्कुल सही आंसर दिया है 0.4070 में चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि ये वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है फोर सिग्निफिकेंट है बीच वाला भी होता है सेवन भी होता है और राइट वाला जीरो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट होता है ठीक है थर्ड रूल भी देख लिया फिर से रिवाइज करते हैं सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट अगर मेरे पास जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है वो सिग्निफिकेंट एंड देन अगर लेफ्ट में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है डेसिमल के राइट right में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाता है ठीक है तो थर्ड रूल भी हो गया मेरे पास नेक्स्ट रूल पे चलते हैं नेक्स्ट रूल है if a number end in zeros but these zeros are not to right of decimal point then these zeros may or may not बी सिग्निफिकेंट अब मैंने बोला कि अगर जीरो राइट right में आ रहा है ना तो तो वो सिग्निफिकेंट होगा 5.0 में क्योंकि जीरो डेसिमल के राइट right में आ रहा है तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है और मेरे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ठीक है मेरे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे लेकिन अगर मेरे पास जीरो राइट में तो है लेकिन वो डेसिमल के राइट में नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता मे और मे नॉट ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट जैसे कि बच्चों अगर मेरे पास नंबर है one zero four zero zero ठीक है अब ये तो मुझे क्लियर है कि ये वाला वन सिग्निफिकेंट है ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है एंड देन ये वाला फोर भी सिग्निफिकेंट है ठीक है लेकिन ये जो मेरे पास बच्चों दो जीरो आ रहे हैं ना इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा तो मैं बोल रही हूँ कि ये वाले दो zero may or may not be ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और ये सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते अब इसका क्या मतलब है देखो अब सोचो अगर मैं इस 10400 को ऐसे लिख दूं 104.0 multiplied by 10 raise to the power 2 ऐसे लिख सकती हूँ ना कोई दिक्कत है किसी को दिक्कत है तो बताओ नहीं लिख सकती है ना अभी आंसर दूंगा दूंगी आपका जो आपने पूछा है 60.3200 में कितने होंगे अभी आंसर दूंगी इसका पहले देखो 104 10400 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 104.0 multiplied by 10 raise to the power 2 बिल्कुल सही है इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आ जाएगा ना वापस तो अब मुझे इसमें बताना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे तो देखो अब इसको देखो खाली इस नंबर को ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे ठीक है इसको देखूं तो डेसिमल के बाद वाला सिग्निफिकेंट होता है ना तो इसमें मेरे चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इसमें मेरे पास चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे ठीक है मतलब कि अगर मैं सिर्फ इस नंबर को देखूं सिर्फ इस नंबर को देखो जीरो को तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि ये राइट वाले डेसिमल के राइट में नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 104.0 multiplied by 10 raise to the power 2 अब इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसको बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 104.00 multiplied by ten raise to the power two ये भी तो सेम ही है है ना चाहे मैं जीरो जीरो जीरो कितने भी जीरो लगा दूँ क्या ही फर्क पड़ता है है ना तो ये मेरे पास 104.00 in ten raise to power two अगर मैं इसको लिखूँ तो इसमें मेरे पास अब टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें मेरे पास अब पांच सिग्निफिकेंट फिगर हो गई वन भी सिग्निफिकेंट जीरो भी सिग्निफिकेंट फोर भी सिग्निफिकेंट ठीक है वन जीरो वन भी सिग्निफिकेंट जीरो भी फोर भी और डेसिमल के बाद वाले जीरो भी तो सिग्निफिकेंट होते हैं तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट इसीलिए अब मेरे पास टोटल पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स है ठीक है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है पांच तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास नंबर तो एक था जीरो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स थी जब मैंने इस 10400 को लिखा 104.00 multiplied by multiplied by 10 to the power 2 इसमें पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई जब मैंने इसको 104.0 multiplied by 10 raise to the power 2 लिखा तब इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मतलब कि इस नंबर में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती है इसमें चार भी हो सकती है और इसमें पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती है तो इसीलिए ये जो लास्ट वाले राइट वाले जीरो होते हैं जो डेसिमल के बाद राइट नहीं होते वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते है ना तो ये थी छोटी सी बात कि इसमें अगर कोई आपसे पूछ लेना कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो इसमें तीन भी हो सकते हैं इसमें चार भी हो सकते हैं इसमें पांच भी हो सकते हैं समझ नहीं आया कोई बात नहीं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ देखो अब बच्चों मेरे पास नंबर क्या था थोड़ा और अच्छे से इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ मेरे पास नंबर क्या था यहाँ पे मेरे पास नंबर था one zero four zero zero क्या नंबर था one zero four zero zero अगर आप one zero four zero zero को देखेंगे और अगर ये जो राइट वाले आप जो ये मेरे पास जीरो है ना इसमें ये डेसिमल के राइट में नहीं है ये डेसिमल के राइट में नहीं है इसको इसलिए इसको मैं सिग्निफिकेंट नहीं मान रही ठीक है तो इसीलिए यहां पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी 104 ही तो सिग्निफिकेंट है वन भी सिग्निफिकेंट जीरो भी सिग्निफिकेंट फोर भी सिग्निफिकेंट ठीक है अब बच्चों इसमें 10400 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 104.0 multiplied by 10 raise to the power two ठीक है multiplied by ten raise to the power two अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट तो टोटल इसमें अब चार सिग्निफिकेंट फिगर है है ना इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ one zero four point zero zero into ten raise to the power two है ना कैसे भी लिख लो चार जीरो और लगा दो क्या ही फर्क पड़ रहा है नंबर तो वही है ठीक है बस ये इसमें मतलब कि अब कितनी सिग्निफिकेंट होगी one significant zero significant four significant ये भी जीरो और ये भी जीरो तो अब इसमें टोटल पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स है यानी कि one zero zero four zero में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती है चार भी हो सकती है और पांच भी हो सकती है कहने का मतलब यह है कि अगर जीरो राइट में है ना डेसिमल के राइट में की बात नहीं कर रही डेसिमल के राइट की बात करूंगी तो वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा लेकिन अगर वो राइट में है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता होगा कब जब मैं उसको पॉइंट के बाद ले जाऊं नहीं कब होगा जब मैं उसको एज इट इज नॉर्मल रख के बात करूं ठीक है तो अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि ma'am ji sixty point three zero two में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे तो आप खुद ही बता दो जिसको पता है sixty point three zero two में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे तो ये तो सिक्स भी सिग्निफिकेंट जीरो भी सिग्निफिकेंट बीच वाला तो होता ही है थ्री भी सिग्निफिकेंट टू भी सिग्निफिकेंट और ये भी बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट तो टोटल इसमें मेरे पास पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे कितने सिग्निफिकेंट होंगे पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बिल्कुल सही 104.00 में पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 40.050 में भी पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फोर भी सिग्निफिकेंट ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फाइव भी सिग्निफिकेंट और राइट वाला तो सिग्निफिकेंट होता ही है तो इसलिए इसमें भी पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ठीक है बिल्कुल सही अब एक लास्ट रूल रह गया इसमें लास्ट रूल भी पढ़ लेते हैं देन उसके बाद हम लोग सारे रूल्स रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो रूल फाइव क्या है मेरे पास कि अगर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर है ना अगर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर होते हैं तो एग्जैक्ट नंबर में infinite number of significant figures होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होती है इसका क्या मतलब है अब 40 की अगर आप बात करोगे आप बोलोगे कि मैम इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकती है और इसमें दो भी हो सकती है एक कब होगी जब मैं सिर्फ 40 कंसीडर करके चलूं लेकिन अगर मैं इसको 4.0 point zero multiplied by ten raise to the power one कर दूं तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी है ना यानी कि इस 40 के अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकती है दो भी हो सकती है है ना अब आपके पास अगर फोर नंबर है तो इस फोर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो four point zero four point zero zero four point zero zero zero four point zero zero zero कैसे करके भी लिख दो चार जीरो लगा दो चाहे दस लगा दो चाहे बीस लगा दो कैसे भी लगा दो है ना अब उसके बाद अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो four point zero zero zero zero हज़ार जीरो लगा दो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है मुझे क्योंकि वो तो डेसिमल की बात है नंबर तो मेरा चार ही है है ना अब इसमें तो एक सिग्निफिकेंट फिगर इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें पांच सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि इसमें इनफाइनाइट जितने मैंने डेसिमल के बाद जीरो लगा दिए उसमें उतने infinite number of significant figures होंगे तो इसीलिए इस हाँ, कोई भी एग्जैक्ट नंबर है ना मेरे पास चाहे चार हो चाहे बारह हो चाहे पंद्रह हो चाहे अठारह हो कोई भी नंबर हो इन सभी नंबर्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी ठीक है अब जल्दी से जल्दी से रूल रिवाइज करते हैं फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और क्वेश्चन सॉल्व करके बताना मुझे पहला रूल क्या था कि सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है दूसरा रूल क्या था जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट होगा तीसरा रूल क्या था जीरो अगर लेफ्ट में आ रहा है ना चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट में आ रहा हो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा फोर्थ रूल क्या था कि अगर जीरो मेरे पास राइट right में आ रहा है डेसिमल के तो वो सिग्निफिकेंट होगा लेकिन जीरो अगर वैसे ही राइट में आ रहा है डेसिमल के राइट की बात नहीं कर रही अगर वो वैसे ही राइट में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता ठीक है उसके अलावा कोई भी एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होगी infinite number of significant digit उसमें होगी ठीक है हो गए सारे रूल रिवाइज अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे ठीक है अब जल्दी से मुझे बताओ कि तीन पार्ट्स है तीनों के आंसर एक साथ देना एक एक करके मत देना वन टू थ्री मुझे समझ नहीं आएगा क्या आंसर दिया आप लोगों ने तो तीनों के आंसर एक साथ देने हैं मुझे बताना है कि how many significant figures are there in each of the following numbers मुझे तीन तरीके के नंबर्स गिवन है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी पहला है 6.200 दूसरा है 0.052 थर्ड है 7.5 multiplied by ten raise to the power four अब मुझे बताना है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी आपको बताना है तीनों का एक साथ आंसर देना first second third comma comma लगा के वरना मुझे समझ नहीं आएगा ठीक है सेम ही है 6.200 0.052 7.5 into ten raise to the power four बहुत सारे आंसर आ रहे हैं चलो अब मैं बताती हूँ देखो 6.200 में six significant to be zero be zero be तो टोटल मेरे पास चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गई फर्स्ट के केस में सेकंड है मेरे पास 0.052 अब ना तो ये सिग्निफिकेंट है ना ही ये सिग्निफिकेंट है सिर्फ यही दोनों हैं तो इसमें मेरे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर होगी ठीक है लेफ्ट वाले तो होते ही नहीं है अब 7.5 point five multiplied by ten raise to the power four seven भी सिग्निफिकेंट फाइव भी सिग्निफिकेंट तो मेरे पास टेन रेस पार फोर वाले तो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है तो इसलिए इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है फोर टू टू इसका मतलब समझ में आ रहा है आप सभी को वेरी गुड बहुत अच्छी बात है ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन है express the following to four significant figures अब ये जो नंबर गिवन है ना आपको इसको फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर इनको एक्सप्रेस करना आप देखो कितनी सारी डिजिट्स दिख रही है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी तो इसलिए मैं पहले आपको स्टार्टिंग में इसलिए राउंडिंग ऑफ के थोड़े से रूल बता देती हूँ ताकि उन, उन फिर आप राउंड ऑफ कर सके नंबर्स को एंड देन उसके बाद इनको फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके ठीक है तो देखो राउंड ऑफ के रूल क्या होते हैं राउंड ऑफ के रूल होते हैं सबसे पहले कि अगर आपके पास आपको जैसे सपोज करो कोई नंबर था 7.32 ठीक है अगर आपको इसको दो डिजिट तक दो डिजिट के बीच में आपको करना है अगर आपको इसको दो डिजिट तक आपको इसको बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा राउंड ऑफ करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या कर रही हूं राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स बता रही हूं ये रूल्स याद रख लो आगे जाके साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ठीक है तो आपके पास ऐसे सपोज करो ये नंबर है आपको इसको दो डिजिट तक बताना है ठीक है अगर आपके पास पहला रूल अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन पे भी अभी आऊंगी इसके बाद अगला टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन ही है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है तो देखो अगर आपके पास लास्ट डिजिट अगर आपके पास last digit less than five होगी लेस देन फाइव होगी तो वो नंबर एग्जैक्ट का एग्जैक्ट छाप दो उसमें कोई चेंजेस नहीं करने नो चेंज लास्ट वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं करना ठीक है नेक्स्ट रूल अगर आपके पास last digit greater than five होगी अगर आपके पास last digit greater than five होगी तो वन से एक्सीड कर दो ठीक है exceed the number by one उसमें एक ऐड कर दो ठीक है लास्ट डिजिट अगर ग्रेटर देन फाइव होगी तो उसमें एक ऐड कर दो ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर लास्ट डिजिट मेरी फाइव के इक्वल ही हो लास्ट डिजिट मेरी फाइव के इक्वल हो फाइव के इक्वल हो तो क्या करना पड़ेगा हमें तो देखो अगर फाइव से पहले वाली डिजिट ऑड है ना तो तो एक से एक्सीड कर दो एक्सीड बाय वन लेकिन अगर लास्ट डिजिट मेरी इवन है फाइव से पहले वाली तो उसमें कोई भी चेंज मत करो उसमें कोई भी चेंज मत करो ठीक है अब समझते हैं कि मतलब क्या था मेरा कहने का देखो अगर मेरे पास नंबर है पहले रूल की बात कर रही हूं मेरे पास अगर नंबर है इसमें सिक्स पॉइंट थ्री टू ठीक है सिक्स पॉइंट थ्री टू मुझे इसको दो डिजिट तक बताना है तो लास्ट डिजिट फाइव से छोटी है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा ये एज इट इज रहेगा और राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा सिक्स पॉइंट थ्री क्या आ जाएगा six point six point three ठीक है ठीक है तो लास्ट डिजिट अगर फाइव से छोटी है तो कुछ भी नहीं करना अगर लास्ट डिजिट फाइव से बड़ी है अगर ये सिक्स पॉइंट थ्री सेवन होता ना तो मैं एक नंबर बढ़ा देती तो ये हो जाता सिक्स पॉइंट फोर ये जो थ्री है ना ये वन से ये जो थ्री है ये वन से एक्सीड हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा इसमें सिक्स पॉइंट फाइव उसके बाद अगर फाइव के इक्वल है जैसे कि अगर सिक्स पॉइंट थ्री फाइव है तो इससे पहले वाला नंबर क्या है थ्री है मेरे पास ठीक है इससे पहले वाला नंबर मेरे पास क्या है थ्री है तो क्योंकि ये ऑड है तो ये एक से बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा सिक्स पॉइंट फोर लेकिन अगर यही सिक्स पॉइंट टू फाइव होता ना तो क्योंकि ये टू इवन है तो ये सिक्स पॉइंट टू ही रहेगा ठीक है यही 6.2 ही रहेगा अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे राउंडिंग ऑफ मैंने बता दिया आप जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या क्या आएंगे ठीक है पहला है 6.45372 इसको मुझे चार सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कि अगर मुझे इसको चार सिग्निफिकेंट डिजिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगी ठीक है तो देखो अब इसके अंदर चार सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए तो एक सिक्स ले लेंगी एक फोर एक फाइव अब ये फोर्थ वाली मुझे डिसाइड करनी है ये क्या होगी फोर्थ वाली डिसाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा राउंड ऑफ ठीक है तो क्योंकि सेवन फाइव से बड़ा है इसलिए थ्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा फोर में एक बढ़ जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा six point four five four कितना आ जाएगा six point four five four बहुत सही आंसर दिया है six point four five four हां जी बिल्कुल सही आंसर है आपका नेक्स्ट है 48.38250 इसको भी फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करना है तो एक फोर को तो लेना ही है एट को भी लेना है थ्री को भी लेना है अब एट के बाद वाला टू है जो कि फाइव से छोटा है तो इसको नहीं लेना तो इसलिए फिर उसमें नंबर एक्सीड नहीं होगा तो इसलिए क्या आ जाएगा मेरे पास फोर्टी एट एट मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है सिक्स पॉइंट टू फाइव वाला क्या समझ नहीं आया अच्छा अभी समझाती हूँ देखो मैं ये बात कर रही थी कि अगर मुझे सिक्स पॉइंट थ्री फाइव एक नंबर है और अगर मेरे पास सिक्स पॉइंट टू फाइव एक नंबर है ठीक है तो ये जो फाइव है ना मुझे इसको दो दो मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए मुझे इसमें अगर तो अगर लास्ट नंबर फाइव है इसमें भी लास्ट फाइव है इसमें भी लास्ट फाइव है तो मैंने बोला फाइव से छोटा होगा तो तो कोई चेन नहीं होगा फाइव से बड़ा होगा तो एक नंबर एक्सीड कर दूंगी लेकिन अगर फाइव ही है तो मैं कैसे करूंगी अगर मेरे पास लास्ट डिजिट फाइव है ना और इससे पहले वाला अगर ऑड है तो ये एक से बढ़ जाएगा ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट फोर लेकिन अगर इस फाइव से पहले वाला टू है तो ये बन जाएगा सिक्स पॉइंट टू क्या बन जाएगा 6.2 इसमें कोई चेंज नहीं होगा यानी कि 5 से पहले वाला ऑर्ड है तो एक बढ़ा दो 5 से पहले वाला इवन है तो उसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब मैं बोल रही थी 48.384 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई अब मुझे बताना है 7.70,000 को मुझे फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है तो जल्दी से बताओ कैसे लिखेंगे 70,000 को बच्चों अगर थाउजेंड को एज इट इज लिखोगे तो इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है एक ही तो है ये राइट वाले जीरो को तो मैं काउंट ही नहीं करती ना इसमें गलती क्यों कर रहे हो ठीक है तो इसमें क्योंकि मुझे चार सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो एक तो सात है ही ठीक है चार चाहिए तो मैं इसमें तीन जीरो और ऐड कर देती हूँ तीन जीरो और मैं लगा देती हूँ डेसिमल के प्लास ठीक है लेकिन मेरे पास नंबर क्या था सेवेंटी थाउजेंड तो मुझे इसको सेवेंटी थाउजेंड बनाने के लिए इसको ten raise to the power four से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये बन जाएगा सेवेंटी सेवेंटी थाउजेंड बिल्कुल सही ठीक है सेवेंटी थाउजेंड क्यों ले रहे हो इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगी ना मुझे चार चाहिए अब सेवन एक अकेला नंबर तो है ही तीन सिग्निफिकेंट डिजिट और लाने के लिए मैंने बस डेसिमल के पास तीन जीरो लगा दिए तो क्या बन गया seven point zero zero zero multiplied by ten raised the power four ठीक है बहुत सही आंसर दिया है बिल्कुल सही अब अगला है 2.65986 multiplied by 10 raise to power 3 अब इसके अंदर भी मुझे चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए तो कैसे करेंगे एक तो मेरे पास टू सिग्निफिकेंट है एक मेरे पास सिक्स है एक फाइव है एक नाइन है है ना क्या क्या है एक तो ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया लेकिन अब लास्ट वाले डिजिट को देखना पड़ेगा ना कि मुझे राउंड ऑफ करने की ज़रूरत तो नहीं है ठीक है तो कैसे मैं करूंगी देखो अब ये एट जो है ये नाइन से बड़ा है ना मुझे मतलब एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा है ना तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा मेरे पास राउंड ऑफ करके two point six six zero 2.660 यानी कि इसकी मेरे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैं कैसे लिखूंगी इसको 2.660 multiplied by 10 raised the power 3 ठीक है बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने 2.60660 इज द आंसर ठीक है लास्ट वाली डिजिट हमेशा देख लेना पांच से बड़ी हो तो बढ़ा देना पांच से कम हो तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है है ना और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करना अगर डेसिमल के बाद जीरो होता है तब भी वो सिग्निफिकेंट होता है वरना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता तो उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम लोग डेसिमल लगा देते हैं और जितनी मुझे चाहिए ना और उतने ही मैं जीरो लगाती हूँ डेसिमल के बाद है ना बहुत सिंपल सी बात है ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक तो समझ आ ही गया होगा अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे जो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस अब ये साइंटिफिक नोटेशंस नाम की क्या चीज़ है ठीक है ये साइंटिफिक नोटेशंस होता क्या है देखो अब आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा शायद पढ़ा भी होगा अवगेड्रो नंबर नाम की एक चीज़ होती है एक नंबर होता है ठीक है अवोगेड्रो नंबर वो नंबर बहुत बड़ा होता है इतना बड़ा होता है कि वो ten raise to the power twenty three मतलब उसमें ten raise to the power twenty three twenty three ten multiply by twenty three इतनी जीरोज होती है उसमें ठीक है अब वो जो नंबर होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है सिक्स जीरो टू एंड उसके बाद मेरे पास टोटल ट्वेंटी वन जीरो और लगा लो ठीक है इस तरीके से बहुत बड़ा नंबर होता है ट्वेंटी वन जीरो और लगा लो इस तरीके से अब मुझे जब अपनी साइंस में कैलकुलेशंस करनी होती है ना तो मैं इतना बड़ा नंबर थोड़ी लिखूंगी हर बार six point zero two two zero zero zero zero zero zero बार बार यही लिखते रहेंगे क्या हम लोग अगर लैब में जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं साइंटिस्ट प्रैक्टिकल करते हैं अगर वो इतनी डिजिट बार बार लिखेंगे तो उनका आधा दिन तो वैसे ही निकल जाएगा प्रैक्टिकल कब करेंगे वो लोग है ना तो इसीलिए हम क्या करते हैं अपनी साइंस में जब हमारे पास या तो टर्म बहुत बड़ी हो जब मेरे पास जो मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ या तो वो कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो या फिर वो कैलकुलेशंस बहुत छोटी हो तो उसके लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस का यूज़ करते हैं जैसे अगर मैं एटम के एक साइज़ की बात करूँ तो एटम का साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है ten raise to the power minus ten metre ऐसे करके zero point zero zero zero दस बारह पंद्रह जीरो लगा तो इतना छोटा साइज़ होता है तो क्या मैं बार बार इसको ऐसे लिखना चाहूँगी क्या नहीं लिखना चाहूँगी तो इसीलिए हम साइंस में या फिर हम केमिस्ट्री में फिजिक्स में बायोलॉजी में किसी भी एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो उसमें हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस का बच्चों यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस होती क्या है साइंटिफिक नोटेशंस होती है अपने नंबर को N multiplied by ten raise to the power N की फॉर्म में एक्सप्रेस करना ठीक है अपने नंबर को N multiplied by ten raised to the power N की फॉर्म में एक्सप्रेस करना वो कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन अब जैसे सपोज करो जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना मैंने 102 मैंने 10200 को लिख दिया था zero point zero multiplied by ten raise to the power two है ना तो ये क्या है बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन ही तो है ठीक है ये हो गया मेरा एन और ये हो गया मेरा एन स्मॉल एन अब ये एन पॉजिटिव में भी हो सकता है ये एन नेगेटिव में भी हो सकता है डिपेंड करेगा ना कि नंबर क्या है अगर नंबर बच्चों बहुत छोटा है अगर मेरा नंबर बहुत छोटा है तो नंबर बहुत छोटा होगा तो तो नेगेटिव में जाएगा मेरी टेन की पावर लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा है तो पावर पॉजिटिव में जाएगी ये तो बहुत कॉमन सी बात है है ना जैसे कि आप सभी लोगों ने बताया बहुत अच्छी बात है कि एक मोल जो होता है वो six point zero two into ten raise to the power twenty three अब ये मोल क्या होता है इस मोल की कहानी तो पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे ठीक है तो बेसिकली इस नंबर को जैसे मैं बोल रही थी हम ऐसे कभी नहीं लिखते six zero two zero zero zero तेईस बार जीरो थोड़ी लगाती रहूंगी करूंगी मैं बार बार है ना तो इसीलिए इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 6.02 point zero two multiplied by ten raised the power twenty three ठीक है और इसी को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशंस क्या बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशंस और यही होती है मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन तो जब भी मैं लैब में जाती हूँ और जब मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो मैं जब भी मैं क्या जब हम लोग साइंटिस्ट जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो हमेशा अपनी कैलकुलेशंस इन साइंटिफिक नोटेशंस की टर्म में ही करते हैं वो हमेशा अपनी कैलकुलेशंस इन साइंटिफिक नोटेशंस की टर्म में ही करते हैं एंड आंसर को इसी फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती है और हम लोग ईजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है अब देखते हैं कि जब मेरे पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करनी होती है अगर मुझे किसी नंबर की तो मैं कैसे साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करती हूँ तो सबसे पहले मैं देखती हूँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए कि मैं साइंटिफिक नोटेशन का कैसे कैसे मैं अपनी कैलकुलेशन करती हूँ ठीक है जैसे सपोज करो मेरे पास नंबर है five multiplied by ten raise to the power seven ठीक है मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है four multiplied by ten raise to the power three ठीक है ये सारी बातें तो आप लोगों ने मैथ्स में ही कर रखी होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल का यूज़ करते हैं डोंट वरी अगली क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे ठीक है अभी बस इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस की टर्म्स में अपनी कैलकुलेशंस को हम कैसे करते हैं ठीक है तो हमें क्या करना है हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 5 into ten raise to the power सेन seven multiplied by 4 multiplied by 10 raise to the power 3 को अब इसके लिए हम क्या करते हैं जो डिजिट्स है ना मेरे पास सिंगल डिजिट्स उनको अलग से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको अलग कर देते हैं ठीक है तो मैं इसमें फाइव और फोर को बच्चों अलग अलग कर देती हूँ और ये जो मेरी टेन की पावर है मैं इसको अलग अलग करती हूँ ठीक है तो क्या हो जाएगा five multiplied by four multiplied by ten raise to the power seven multiplied by ten raise to the power three ठीक है फाइव की पावर्स को अलग कर लो टेन की पावर्स को अलग कर लो तो फाइव मल्टीप्लाइड बाय फोर कितना हो जाएगा ट्वेंटी और टेन की जो पावर्स होती है ना जब पास बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में तो ये क्या हो जाएगा ten raise to the power seven plus three यानी कि twenty multiplied by ten raise to the power ten तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा twenty multiplied by ten raise to the power ten ठीक है ऐसे ही देखो डिवीजन में भी हम लोग सेम करते हैं अगर मुझे ये लेना है इसको सॉल्व करना है 20 multiplied by 10 raise to the power 7 divided by 4 multiplied by 10 raise to the power 3 तो जो नंबर्स है ना उनको अलग से डिवाइड करो और जो 10 की पावर्स है उनको अलग से डिवाइड करो तो 20 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा 10 raise to the power 7 divided by 10 raise to the power three है ना तो ट्वेंटी डिवाइड बाय फोर कितना होता है फाइव होता है और जब बेस सेम हो डिवाइड कर रहे हो तो पावर सब हो जाती है तो क्या हो जाएगा ten raise to the power seven minus three यानी कि ये हो जाएगा five multiplied by ten raise to the power four ये मेरा आंसर आ जाएगा है ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो चलो 32 two thirty two multiplied by ten raise to the power seven divided by eight multiplied by ten raise to the power ten इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो इसका आंसर ठीक है अब देखो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना होता है आपको पावर सेम करनी होती है पहले जैसे कि इस इसके बाद मैंने क्या किया अब मैंने इसके इसमें हम क्या करते हैं पहले पावर सेम कर लेते हैं अब पावर सेम कैसे करते हैं देखो अब सपोज करो मुझे एडिशन जो करनी है ना मुझे एडिशन अब इसकी करनी है ये वाले जो मेरे पास नंबर है इनकी एडिशन करनी है five multiplied by ten raise to the power four plus 0.5 multiplied by ten raise to the power five ठीक है तो बच्चों जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है उसके लिए पहले पावर सेम बना दो ठीक है पहले पावर सेम बना दो देन ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है ऐसे बिल्कुल मत करना कि एक ten raise to power five में जा रहा हो एक एट में जा रहा हो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने बैठ जाओ तो पहले पावर सेम बनाओ अब देखो एक में पावर बच्चों ten to the power four है और एक में ten to the power five है तो या तो फोर को फाइव बना दो या फिर फाइव को फोर बना दो मर्जी है आपकी जैसे आपको अच्छा लगे ठीक है बहुत सही आंसर दिया four into ten raise to the power minus three seven by ten होगा ना तो टेन ऊपर जाके माइनस हो जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा four into ten raise to the power minus three ठीक है अब जैसे कि मैंने बोला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको पहले पावर सेम करनी है तो मैं क्या करती हूँ ये जो मेरे पास फाइव है ना मैं इसको भी फोर बना देती हूँ ठीक है तो इसको मैं लिख सकती हूँ five into ten raise to the power four as it is zero point five into ten to the power five को मुझे फोर बनाना है ठीक है तो जब भी पावर कम होनी है कम पावर आपको जब भी डिक्रीज करनी हो ना तो डेसीमल को शिफ्ट कर दो राइट right में डेसिमल को शिफ्ट कर दो राइट right में इस तरीके से तो ये टेन इसकी पावर इसको मुझे फोर बनाना है तो इस डेसिमल को राइट right में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा फाइव ये हो जाएगा five multiplied by ten raise to the power four अब इसमें ten raise to the power four common ले लो तो ये हो जाएगा फाइव प्लस फाइव यानी कि ten into ten raise to the power five क्या हो जाएगा ten into ten raise to the power five ठीक है तो इस तरीके से हम लोग एडिशन में अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं ठीक है सिमिलर तरीके की कैलकुलेशन बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं तो बस छोटी सी बात याद रखना कि पावर सेम बनानी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस इतना याद रखना ऐसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बस छोटा सा सब्ट्रैक्शन का तो मेरे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा four into ten raise to the power minus five minus two into ten raise to the power minus six अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इनको अब एक में तो माइनस फाइव पावर है और उसके अलावा एक में माइनस सिक्स पावर है ठीक है एक माइनस फाइव पावर है एक में माइनस सिक्स पावर है तो दोनों को मुझे या तो दोनों को माइनस फाइव बना दो या तो दोनों को माइनस सिक्स बना दो मर्जी है आपकी तो इसको मैं माइनस फाइव बनाती हूँ तो ये हो जाएगा four into ten to the power minus five two into ten to the power minus six को मैं लिख सकती हूँ 0.2 multiplied by 10 raised to the the power minus five ठीक है अब मुझे पावर को बढ़ाना था माइनस सिक्स से माइनस फाइव बनाना था तो डेसिमल को शिफ्ट कर दो बच्चों लेफ्ट में पावर कम करनी हो डेसिमल को राइट right में शिफ्ट कर दो पावर बढ़ानी हो डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो इसीलिए यहाँ पे two into ten raise to power minus six को मैंने बना दिया zero point two into ten raise to the power minus five अब पावर सेम हो गई है ना तो पावर सेम हो गई तो पावर को कॉमन ले लो और कर दो four minus zero point two तो ये हो जाएगा three 3.8 multiplied by 10 raise to the power minus five ये हो जाएगा मेरे पास आंसर ठीक है कोई बात नहीं अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला समझ नहीं भी आया है अगली क्लास में मैं साइंटिफिक नोटेशंस का और थोड़ा कराऊंगी आपको क्वेश्चंस देन उसमें दोबारा से मैं इसको रिपीट करूंगी एंड देन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे ठीक है तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में छोटा सा फंडा अपनाना है जो नंबर्स है उनको अलग कर लो टेन रेस टू पावर को अलग कर लो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जिन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो उनकी पावर सेम बना दो एंड देन उनको ऐड करो आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे समझ नहीं आया कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे और तो मिलते हैं अगली क्लास में अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और उसके अलावा कोई भी डाउट है आपको तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं thank you very much bye bye take care